Всем привет! Меня зовут Оля, и сегодня мы будем готовить необычный кофейный коктейль, в котором кроме кофе ничего и нет. Мне будет помогать Катя, кофе-тренер из Dress Barista Training Center. Привет! Привет! Ну что, рассказывай, как же этот коктейль будет делаться? А, зачем рассказываю? Я-то не хочу этого видеть, я это потом посмотрю. В общем, я пойду. А я расскажу. <laughs> А ты расскажешь. Окей. Okay. Чтобы приготовить этот интересный коктейль, мы воспользуемся несколькими частями кофейной ягоды. Первая часть – это кофейная оболочка. Выглядит она вот так, и если мы ее заварим, мы получим каскару либо гахву. А вторая часть – это будет эспрессо. В этот напиток мы добавим лед, чтобы он был охлажденным. Для начала заварим нашу кофейную оболочку. Для этого в прогретый чайник мы добавляем ягоды и заливаем водой около 90 градусов. Порция воды 200-250 миллилитров И оставляем настаиваться не менее чем на 10 минут. Наша каскара готова. Стакан для нашего напитка наполняем льдом. Не досыпаем около 2 сантиметров до верху. И выливаем каскару на лед. Отправляемся готовить двойную порцию эспрессо. Эспрессо будет готовиться прямо в бокал. Наш холодный кофе с каскарой готов. пум пум пум Прошу. Так-так, и это кофейный коктейль, где кроме кофе есть кофе. Абсолютно верно. Отлично, начинаю пробовать. У -у -у. Классно. Что бы это значило? Нет, классно, мне понравилось. Кофе холодненький, но ну, это первый его плюс. Насыщенный, потому что там что, двойной эспрессо? Да. И вот эта каскара так интересно. Он Расскажи. Получается, что вместо, если бы мы готовили американо, там бы была вода и эспрессо. А здесь вместо воды а, заваренная каскара, поэтому и напиток более сбалансированный, более плотный, и абсолютно кофейный. А ты еще говорила, что такую штуку можно с чаем <laughs> сделать, если каскары нет. Можно? Можно, конечно. Тогда будут просто еще чайные нотки присутствовать, если не будут перебиваться. Тут очень важно подобрать кофе и чай, как они будут совмещаться между собой. В общем, такой действительно фруктовый, ягодный напиток, потому что кофе это же ягода, действительно можно сделать самому, или, например, добавить чая туда и поэкспериментировать, пораскрывать новые вкусы. И, в общем-то, наслаждаться прекрасным летним напитком и быть здоровым.